پیارے بچوں آج میں آپ کو دو دوستوں کی ایک کہانی سناتا ہوں اس میں اس کہانی میں دو کریکٹر ہیں ایک آصف اور ایک وحید وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے وہ دونوں اکٹھے کھیلتے کودتے اور پڑھتے تھے ایک دن آصف اور وحید کو آزمانے کی کوشش کی اور کہا وہ دیکھو سورج نچلی سطح پر آ رہا ہے وحید نے اس پر جواب دیا کہ آصف یہ تمہارا وہم ہے اللہ پاک نے جو نظام بنائے ہیں اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی سب نظام اللہ پاک کے حکم پہ چلتے ہیں تم اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیا کرو وحید ایک دن اسکول جاتے ہوئے راستے میں گر گیا اور اسے کافی چوٹیں گئیں وہاں کے مقامی لوگوں نے اسے اٹھایا اور اسے ہاسپٹل لے گئے ڈاکٹر نے وحید کا معائنہ کیا اور اسے ایک ہفتے کے لیے مکمل ریسٹ کہا دو تین دن بستر پر زخمی حالت میں وحید رہا اس کی عیادت کے لیے پھر آصف آیا تو آصف نے اس کا حال چال پوچھا لیکن وحید کا رویہ اس وقت بالکل چینج تھا اس نے اس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دی لیکن آصف نے پھر بھی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا جب اسپتال سے چھٹی ہوئی تو وحید گھر آیا بہت کچھ تھا تو اس دن آصف نے بڑی تحمل مزاجی سے وحید سے پوچھ ہی لیا کہ وحید تم اس دن میرے ساتھ کیوں لڑ رہے تھے وحید نے کہا اتنے دن میں ہاسپٹل میں پڑا رہا لیکن تم میری عادت کے لیے لیٹ کیوں آ اور دوسرا یہ کہ میں ہاسپٹل سے واپس آ رہا تھا بہت کچھ تھا تو ایک لڑکے سے میری تلق کلامی ہو گئی اور اس نے میرا سر پھاڑ دیا اس وجہ سے میں غصے میں تھا اور جب تم میری عیادت کے لیے آئے تو وہ سارا غصہ میں نے تم پہ نکال دیا لیکن جب وحید کو یہ احساس ہوا کہ اس کے ہاسپٹل کے سارے بل آصف نے دیے ہیں تو وحید کو بہت تو وحید بہت پریشان ہوا اور اپنے رویے پر اس نے بہت دکھ کا اظہار کیا جو اس نے آصف کے ساتھ بولا تھا اس وقت وحید نے تہیا کر لیا کہ آج کے بعد وہ کسی سے نہیں لڑے گا پیارے دوستو اس سٹوری سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کی قدر کرنی چاہیے وہ سچے اور ہر مشکل وقت میں کام آتے ہیں